usiku kama mida saa sita saba nikapigiwa simu na ule mwanamke, bwana uko wapi? Nikaambia niko nyumbani, basi njoo. Nikatoka, ule mwanamke wangu akaniuliza unaenda wapi? Nikaambia narudi. Nikaondoka, kuondoka sikuweza kurudi, nikarudi asubuhi. Kurudi nilirudi na hela kama laki mbili. Yule mwanamke akawa ananishangaa, naingia ndani nawasha taa, namkuta yule mwanamke na jamaa amekaa. Mwanamke kavaa kanga, huyu jamaa kavaa pensi yake juu iko wazi, alitoa bunduki ndogo. Yule mwenzangu yule alipigwa risasi ya kitovu, risasi ya kitovu pale pale akafa. Akaenda mwingine alipigwa risasi ya mbavu, ikatokea upande wa pili huko naye akafa. Akaenda watatu, alipigwa risasi ya paja. Kuna ule msemo unaosema marafiki wengi wanafiki. Nafikiri ni katika vesi pia hata za wasanii zimewahi kutumika hivyo. Ilikuwaje kwa brother hapa na mkasa mzito sana kwenye maisha yake ya kawaida, lakini pia ya kimapenzi. Marafiki walifanya nini kwake yeye, kwako wewe pia walikufanyia nini? Tunakwenda kujua kwake, kwako pia unaweza ka drop comment kutuambia. Ila kabla nikukumbushe tu, kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha. Hakuna muda wa ku kuupoteza, bofya subscribe kisha alama ya kengele tu. Familia moja, Tiki TV kiakili zaidi. Naitwa Kelvin Shayo, wanakuita nani brother? Samson Ali. Samson Ali, mzaliwa wa wapi? Mzaliwa wa Mikocheni. Umri wako? Ni miaka thelathini na mbili. Baada ya kuzaliwa Mikocheni, ulijikuta mtoto wa ngapi katika familia ya watoto wangapi? Mimi ni mtoto wa tatu kwa watoto watano kifamili. Baada ya kuzaliwa hali ya maisha nyumbani uliyoikuta ukiwa mdogo, ukiwa unajitambua ilikuwaje? Hali ya maisha nyumbani ilikuwa sio nzuri sana. Wakati huo naishi na mama yangu na baba yangu. Mama na baba walitengana, nikaa naishi na mama. Nimeishi na mama, mama akapata malazi, akalazwa hospitali ya Lugalo. Hapo alipolazwa Lugalo, baadaye nikaja nikaambiwa mama yako amefariki. Pole sana. Ashapoa. Baada ya kufariki kuambiwa vile, basi kaa tukazika pale, umemaliza msiba kama miezi mitatu au minne, kaja tena msip taarifa nyingine, baba yangu mimi amefariki kabimi nitoke niende kwa baba huko kweli, nikazika nikarudi. Nilivyorudi hapo nikawa naishi na bibi yangu tu, naishi na bibi. Baadaye bibi na ndugu wengine wakasema tuuze nyumba, tukauza, tukahamia Kigamboni. Wakati huo tunauza hapa, niko na bibi yangu, tukaenda kwao, tukaanza maisha mengine nimeishi na bibi, nimeishi na bibi, nimeishi na bibi. Bibi baadaye akapata ugonjwa wa damu, kupungukiwa damu mwilini kabidi anko wangu angaike huku na huku huku na huku, akapata hela akamtoa Kigamboni akamleta huku kwa sababu ya matibabu. Akaongezewa damu ndani ya miezi mitatu, tukarudi naye nyumbani, nikaa naishi naye naishi naye naishi naye huku, naenda zangu shule, naishi naye naenda zangu shule. Baadaye mimi mwenyewe nikabidi nisimame kwanza shule niende kuaga bwana na matatizo, nikapewa ruksa, nikarudi nyumbani. Hapo ulikuwa level gani? Hapo nilikuwa darasa la tano. Mm-hmm. Baada ya kurudi nyumbani nikaambiwa, bwana, unatakiwa umchukue bibi yako umpeleke Kigamboni. Mm. Kamchukua bibi mpaka Kigamboni, haikupita miezi mitatu au minne, bibi naye akafariki kufariki. Anko akapata taarifa, akaja kule, tukachukua mwili ukaja huku, tukaja huku tukazika, tukamaliza. Ndugu akafikiria akasema, wewe ni mtoto peke yako wa kiume, kule alobaki ni wa kike. Sasa wewe huwezi kwenda kule, wewe inabidi uishi huku kwa ndugu zako. Nikamwambia sawa. Kwa ndugu zako kivipi na huku mlishauza sasa? Huku tuna nyumba nyingine E, ndio nikawa naishi huku na mpaka leo niko huku e, nikabidi niache shule nianze kupambana na maisha e, nikawa natafanya kazi ndogo ndogo napata mia mbili mia tatu na nalisha familia hivyo siku zinavyozidi kwenda nami ndo nikapata akili vizuri kabisa sana mi niji nijitoe kifamilia nikanaishi kivyangu mwenyewe kivyangu kama kivyangu, katafuta fedha kapata, nikafanikiwa kupanga chumba kaa nimepanga chumba, nafanya kazi zangu, mara ya kubeba zege, mara sijui nini nini. Nikaja nikapata mwanamke ule mwanamke niliishi naye, niliishi naye, niliishi naye, niliishi naye. Mimi wakati ule kabla sikuwa na ule mwanamke, kulikuwa kuna mtu anipigiaga simu kila siku, ni usiku. Natoka usiku naondoka, nikija asubuhi hivyo hivyo. Sasa nilivyokuja kumpata huyo mwanamke ajue mi ratiba zangu, akajua mi labda naenda kwa ule mwanamke. sa baadaye akaja akanichunguza, nikaambia wewe, unavyonifikiria mi ni tofauti. Ah, ninaambiwa, nikamwambia haya basi nikaa nimekaa tu siku hiyo sasa, mi nimetoka, simu yangu nimeiacha ndani. Akaichukua mwanamke kuangalia, akakuta namba mwenye akazichukua, sijui mi nikaacha. Usiku kama mida saa sita saba nikapigiwa simu na ule mwanamke, bwana uko wapi? Nikaambia niko nyumbani. Basi njoo, mi nikatoka yule mwanamke wangu akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia narudi. Nikaondoka. Kuondoka sikuweza kurudi, nikarudi asubuhi. Kurudi nilirudi na hela kama laki mbili. Yule mwanamke akawa ananishangaa, hii hela umepata wapi? Nikamwambia wewe, wewe achana nayo, angalia mambo mengi. Tukaa kweli, akawa ananisikiliza, tunazidi kwenda, siku zinazidi kwenda Nikaa sasa ule mchezo kwangu kaa umezoea sa kutoka usiku. Ase akaja akachunguza kwamba mimi nina mwanamke. Kaambia kweli nina mwanamke ila sishei naye chochote nini, ni kama rafiki yangu. Akawa aniamini. Ah, mimi nikamwambia ah, sawa unavyofikiria. Eh, ni sawa wewe fikiria hivyo hivyo. Haya mimi nikawa naishi naye, akiwa na shida nampa, sijui nini, namsaidia, sijui madeni yake namlipia. Siku nyingine labda sipo nyumbani, anipigia simu, bwana, mi nina shida na nini na pesa labda laki, naambia chukua hapo, anachukua anafanyia mambo yake. Sasa mimi siku hiyo narudi nyumbani, kuna mtu akaja akaniambia, bwana, wewe unavyoondokaga shemeji, kuna sehemu anaenda. Mi sikuwa na maanani kwa sababu nilikuwa nimempenda sana we mwanamke na nilishamwambiaga mimi maisha yangu napokuwa na mtu mmoja ni mmoja tu, yaani usikae kufikiria eti leo kaniona na huyu mimi yule nakaa naye kama rafiki, nazungumza na nini na nini basi, ila sifikiriage vitu vingine. Yule mwanamke akawa aweki maanani yale basi imeenda imeenda imeenda, akaja kujua kwamba mimi labda natembea naye yule mwanamke, kumbe tofauti maskini. Basi siku hiyo yule mtu akanipigia simu, ambaye ni mwanamke huyo huyo, aa, ni huyo rafiki yangu huyo mtu alikuwa anakupigia na kuita ni kuna rafiki yako, lakini pia kuna na mwanamke mwingine. Ehe, huyo rafiki yako akakupigia sasa? Akanipigia, oya, uko wapi? Ngamba mimi niko Masaki. Masaki eh, bwana fanya juu chini uje. Kaya anajiuliza nije kuna nini, na wakati nimetoka nyumbani kiwa mambo salama, kamba fanya juu chini saizi uje. Nikamwambia sawa, nikatoka nikamwambia mwanamke, bwana na dharura kidogo narudi. Mwanamke akamwambia sawa, nenda. Nikarudi kutoka kule, narudi huku sasa Mikocheni. Nafika sikuamini maisha yangu ni mkuto wa mwanamke na mwanaume. Nilichokaa tu nikamwangalia, nikamwambia bwana, mimi naye basi, kwa sababu naweza nikachukua nikashika hasira afu nikaja nikajikuta nimefanya vitu vingine. Cha kufanya mimi na wewe basi wakati unafika mpaka unamkuta, na maana ni, ni hapo kwako kwamba kulikuwa umepanga au ni sehemu gani na ulifanikiwa vipi kuingia? hapo ni hapo nilipopanga, kwa sababu pale kwa kila mtu ana funguo zake. Eh, kwa hiyo mimi ya eh, nikitoka naingia nafungua, eh, mimi nikitoka naingia nafungua, ndo kawa kama hivyo. Eh, sasa siku hiyo narudi mimi sikugonga mimi, aligonga mwenzangu, rafiki yangu, nimwambia wewe, jaribu kuniita mimi. Eh, akaenda eh, ngongo shemeji eh oh, ndugu yangu yupo, ah, ah, ametoka, ametoka eh. Ah, sasa jamaa akaja akaniambia njoo, nikaa nimekaa hapa dirisha, Kabii nitoe simu, nampigia yule mwanamke anifungulie, Kamba baa hem nifungulie mlango Ah, nakuja kwanza kamba hem nifungulie. Sasa anavyozidi kunchelewesha mimi kabii nifungue naingia ndani. Naingia ndani nawasha taa namkuta yule mwanamke na jamaa amekaa kabidi niulize huyu ni nani yako, aniambie kitu. Wamekaa katika pozi gani? Mwanamke kavaa kanga, huyu jamaa kavaa pensi yake juu iko wazi, nikamwangalia nika kabidi tu ni amua mwenyewe, kaambia bwana, huyu si ndo naye na huyu si ah, basi nyinyi ishini kivyenu. Kabidi pale ni wa, waache na maisha yao na mimi nikabidi nichukue kile kitu changu, vitu vyengine vya ndani vyote nikaviuza. Kaambia hapa mna chochote chako, vyote naviuza. Vingine nimefanikiwa kuuza, vingine vile ndo nauza. Dada yangu akaja akavichukua vile vitu na anamjua Nikamba mimi sio wifi yako na mimi sio mwanamke wangu. Kwa nini? Nikamba mimi sina cha kuongea zaidi tu, nitaongea huyu mwanamke nitamuumiza, labda akwambie huyo rafiki yangu. Ndakabidi amwambie bwana, bwana shemeji amekutwa na huyu jamaa eh, eh. Mimi kabidi niwapigie, nimpigie shangazi yake yule mwanamke, kwamba bwana, dada, msamani, naomba leo uje nyumbani kuna nini? Ngamba we njoo hapa, huyu mwanamke anaumwa na mimi sijui. Kuja namkuta, kamba unaona Yaani wakati huo mwanaume bado yupo? Yupo, yani shamdhibiti, na kwa sababu nina watu wengine niliwaita, nikaambia umeona hicho kifanya ndugu yako, kambe eh. bwana eh, hayo mambo yaishe, kambe bwana we jamaa we nenda, mi niache na huyu nikabidi nimuulize kitu gani unachokosa kwangu hmm? mimi najitahidi kufanya shughuli zangu yani natoka usiku narudi asubuhi siku nyingine wewe mwenyewe unaniulizaga mpaka nakwambia mambo mengine hata yasio yasio kuambilika lakini nakuweka wazi ujue nini na, nafanya hmm? lakini hmm? mwenzangu bado unanifikiria tofauti hmm? na mimi sipo hivyo hata ukiuliza nyumbani utaambiwa mimi nilivyo ni mtu mmoja mkimia mpole, mstaarabu, ila ukinikorofisha ndo takuwa mtu mmoja mbaya sana. Sasa mimi sitaki na sitaki, na nishaonywa na mama yangu, usije ukampiga mwanamke maisha yako yote. Ukiona hivyo, wewe bora ujiondokee. Kaambia bwana mi nimekaa katika kichwa changu au maisha yangu, umenikuta mimi nisha anza maisha na vitu vyangu vidogo vidogo, ase cha kukifanya angaya kinachokufaa hapo, nenda ke mimi na wewe basi. Dada yangu akaja akamwombea sana msamaha, bwana kaka, kosa kusamehe saba mara sabini. Ngamba dada, sawa hilo unaosema wewe, lakini kwa mimi tofauti, kwa sababu nishawaza vingi, afu yeye anifikiria mimi tofauti na mimi sifikiri yeye anavyofikiria hivyo vitu, mimi ni mwenzake, niko tofauti. Kama amini, huyu hapa rafiki yangu, ndio siri zangu nampa huyu na kila kitu changu, mpaka muda mwingine huyu nampigia simu usiku, anakuja nyumbani, tunaongea na mwanamke, anamwona, anamjua Mm. leo inakuwaje kuniletea mambo kama haya? Mimi eh, siwezi kufanya habari kama hiyo. Cha kufanya acha endelee na maisha yake na mtu wake. Mi baadaye nikakaa nikafikiria, nikaona cha kufanya niondoke. Nikaja nikaondoka. Nilivyoondoka haikupita miezi mitatu minne, nikaja nikafanyaga matatizo baada kaja nikakaja nikakamatwa nikakaa sana polisi kaa polisi baadaye nikaja nikapelekwa jela nimekaa sana jela lakini nawaza nitoke nikija nitoke nimfanyie nini ah. kakaa nkaona ah, mambo nitarudi tena huku ulifanya matatizo gani na kabla kabla tujaenda huku kwenye matatizo unasema kuna mtu alikuwa anakupigia simu usiku unaondoka kila siku usiku hata kabla yake, na ndio maana siku ya siku ukafanikiwa kumfumania. Huyo mtu alikuwa ni nani na alikuwa anakupigia simu ya nini? Huyo mtu alikuwa ni kama rafiki yangu. Ni kama lakini sio rafiki. ni rafiki. Ni mwanamke lakini tushazoeana, ni rafiki. Mimi namwita dada, yeye anita kaka Eh, muda mwingine ananiita tunaenda klabu. Mm. Ye yule mwanamke ni mtu wa kujiuza. Kwa hiyo yani ninachokifanya au anachokifanya yeye ananitumia mimi kama mpenzi wake. Mm. Akitoka na mtu aniambia bana hivi anapewa hela paa nikabizi mimi zangu nyumbani, angalia mambo yangu mengine. Yule mwanamke baadaye nikaja nikamchukua hadi nyumbani, kamba bwana, huyu ndo mke wangu bwana, eh, mke wangu huyu hapa ni rafiki yangu, tunaishi kama hivi, yeye eh, dada, mikaka kama ninavyoishi mimi na wewe. Ah, haya kwa yule mwanamke akamjua na wao wakajuana, ndio akawa hayo na, na umesema kuna mtu mwingine pia ambaye alikuwa ni wa kiume naye alikuwa anakupigia simu usiku vile vile. Ah, ah. Huyu huyu ni rafiki yangu wa kiume, ndio tulikuwa akanipigia simu, njoo uone mambo ya shemeji. Kwa maana hiyo kule alivyokuwa akipata hela, unaondoka unarudi na laki mbili, U, alikuwa anakuachia zote au mlikuwa mnagawana vipi? Ah, zote alikuwa aniachia, zingine anachukua mwenyewe. Kwa kama hivyo sa. Yaani alikuwa anakuachia hela zote akipata, wewe unachukua zote au ulikuwa unagawana naye? Tunagawana, kama akifanikiwa labda milioni moja e, basi mi laki tano narudi zangu nyumbani. Mwanamke wangu anashangaa, wewe usiku huu umetoka asubuhi unarudi na hela kama hii, unafanya kazi gani? Nikamwambia mambo ya kuhusu. Baadaye akaja akaambiwa mimi sijui natoka usiku naenda na kaba sijui nafanya, nikaambia yote fikiria kimi mwenzako, ukweli na ujua mimi na nitakuja siku nitakuletea hadi huyo mtu anaonipigia simu haiza, basi nimpigie simu afu uongee naye wewe. Akawa hataki Mika anamwangalia nikitoka, yeye ana simu zake anapigiwa hapo na watu wake, anaenda huko anaongea, mi simuulizi nani wa nani simu yake yake siishiki wala nini, mimi namwangalia. Ukaja ukasababisha matatizo, yalikuwa matatizo gani? Hayo matatizo bwana nilosababisha ni baada ya kumpiga yule mwanamke. Mwanamke yupi huyo ambaye umemfumania? Eh, yani ni kwa hasira, sababu nishamwambia mimi naye basi nenda kwenu, na mpaka nikaja mimi mwenyewe nikaona nikwepe, nikakimbia kukimbia, najua bado kaondoka, bado kumbe yupo nyumbani. Sasa nikimwambia wewe nenda kwenu utaki, unachotaka mi nini kwangu? Ulichokitaka ndio hicho ulichokipata. Hmm? nimejitahidi kukutunza na kila kitu, unaona mifala nini eh, naangaika jua langu mvua langu usiku naitwa mwizi sijui nini na nini, na taarifa nyingi mimi mwenzako ninazo, ila ushai kuniona na kuuliza hakuna. Au ah, unajua wewe sijui unachokifanya eh, mpaka eh, leo hii umeamua kumchukua mtu kumleta nyumbani kwangu eh, chumba changu, kitanda changu, kila kitu changu. Ni bora ukafanyia huko nikasikia tu eh, singekuuliza chochote, mengi nyamaza. Kwa maana hiyo, ulipokamatwa ukaenda mpaka jela, jela ulitumikia muda gani? Jela nilikaa miaka miwili. Hmm. Baada ya kutoka jela nikarudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani pale, kaambia mimi ndugu zangu, kuanzia leo sitapigana na sitajihusisha tena na habari ya mwanamke, yaani nitapokuja kuwa na mwanamke baadaye. Wakati unatoka jela ulimkuta pale pale bado au ilikuwaje? Wakati natoka jela yule mwanamke niliambiwa kashaondoka, na ikupita miaka nini, wiki mbili, nikaambiwa kaolewa, na mimi mwenyewe natakiwa niende. Nikamwambia mimi siwezi kwenda. Yaani aliyekutumia mwaliko huo uende katika ndoa yake ni nani? Mwanamke. Yaani aliyekuwa mwanamke wako na kutumia mwaliko wa kwenda kwenye ndoa yake. E, nikamwambia mimi siwezi kuja, wewe niache tu fanye mambo yako kweli muda mwingine nikiwa katika shughuli shughuli zangu nakutana naye barabarani, nasalimiana kimimi kawa sina habari, anakuja anipigia simu, aniomba msamaha, nkaamba bana mesha kusamea ila weishi na huyo huyo, wewe umeona bora kuliko mimi, basi waishi na huyo, mi ntabaki kulea mwanangu. Basi akumbe ah, mlijaliwa mtoto eh ijaliwa mtoto mmoja. Basi mpaka leo naishi na mwanangu na mwanangu mwenyewe nimemchotoa hapa, yuko nyumbani kwetu Kigamboni. Baada ya yeye kuolewa, maisha yako wewe sasa ume, kwanza gerezani, ukiwa gerezani pengine hakuna mkasa wote ndani ya gereza kule? Kule ndani ya gereza nikuta mkasa mingi. Eh. Mkasa ya kwanza ukiwa mtu wa kulakula kama yaani nachukulia sa mfano mfano vipi labda kuna mtu amekuja ndugu zake pale na vyakula nini nini, na vile vyakula ukiangalia ah, hivi nje nilikuwa nakula. Ukishajenga naye mazoea yale unakula na wewe, baadaye yule jamaa usiku anakuja naye anataka malipo yake. Sasa yale mambo mimi nikaja nikahadisiwa mule jela, nikawa sasa sina habari na mtu eh, nakula ule ule ugali wa jela, muda mwingine sili yani nikawa sasa amani sina, nawaza kwanza hata laya, nikawa sina laya nawaza Mungu anijalie tu nije nitoke niendelee na maisha yangu mengi. Basi ndo nilichokuwa nakiomba iko kikubwa kwa Mungu, na kweli Mungu kanijalia. Kaja nikatoka ah, nilivyotoka jela nikaenda Kigamboni, kaa nafanya kazi zangu ndogo ndogo. Baadaye wale wawekezaji waliambiwa nani, leseni zao zimefungiwa, wanatakiwa watoe mashine zao waondoke, akawa wataki Walikuwa wawekezaji wa nini? Wa kokoto, wana wanachimba mawe kama hii lami, labda mnataka kokoto, vifusi, ndo unaenda pale unanunua, unakuja kumwaga huko eh, hivyo yeah. Hivyo hasa baadaye sisi wachimbaji wadogo tukaambiwa, bwana, ingieni shambani humo mfanye kazi zenu, kwa sababu nyinyi mnatumia nguvu tofauti na hawa wanaopiga baruti. Eh, si tukabidi tu tunafanya vile wanavyotaka wao kweli. Baadaye yule jamaa akasema sisi tumemwingilia katika shamba lake, akaenda akaomba nani ulinzi, kaja pa security, wakaanza kufutisha kufutisha watu, kusema ah, hizo baruti eh, eh, eh tuna sasa na rafiki yangu wa kwanza, wa pili, wa tatu ndo ambayo ndo mimi yule wa kwanza. Sasa yule mkubwa wa, wa ile nani security alitoa bunduki ndogo. Ule mwenzangu yule alipigwa risasi ya kitovu, Sasa ya kitovu pale pale akafa. Akaenda mwingine alipigwa risasi ya mbavu, ikatokea upande wa pili huko, naye akafa. Akaenda watatu alipigwa risasi ya paja, yule ndo alipona. Basi toka siku hiyo yule jamaa tulivyoona vile wa kwanza wa pili, na sisi hatujakubali kabisa, tumfe tuanze kuwapiga. Katika kuwapiga yule mkubwa wao tukampokonya ile bunduki, tukaanza kumpiga kumpiga kumpiga, tukamvunja miguu, watu wakajua amekufa, tukaondoka. Sasa mimi sikuendelea tena na pale, wenzangu walo wakabidi waende nani ile kampuni ya security. Ile kampuni kumbe na kamera wakaanza kuleta ugomvi mule, wamevunja vunja, wamechukua chukua vitu nini nini. Sasa kamera zikawa zinawaona, ah, nimekaa kama hivi sina walile ah, fikiria wenzangu ndo hivi wamekufa, na mi nyumbani wanawajua hawa watu, wakiwaona hawa na mi wananijua, na mi nipo grupu Yani nakaa na tafakari yale mambo, mara naona defender askari kibwena yani uwe na kosa usiwe na kosa unakamatwa. Eh, basi mimi nikajitetea nikanakimbia hivyo hivyo hivyo hivyo, kumbe kule security ile kamera zile wameenda wakaangalia wakatuona watu, asaikawa msako nyumba hadi nyumba. Mimi la sasa nikawa sina nyumbani, kila siku nafatwa usiku ila sasa sky muda mwingine nikienda na pale nyumbani kwangu, kwa sababu nilikuwa na mwembe, nikaa napanda juu ya mwembe nakaa labda saa nane defender inakuja pale inagonga, anaangalia hayupo, wale wanaondoka, mimi nashuka. Mamangu akaambia wewe, mamangu mdogo sasa akaambia wewe, acha kufanya hapa, ondoka. E, eh, mikweli saa kumi na moja alfajiri mi nikapanda gari ndo nikurudi huko, nikaenda Mbagala nikakaa kama wiki mbili, nikaona ah, mambo kule shwari, nikarudi eh, ta wiki sikuchukua tena. Kasa ndo mambo kama hayo, wakikuona ah, huyo naye alikuwepo, huyo alikuwepo, ah. Yale mi ndo nikatoka kule nikarudi tena huko, toka siku hiyo ndo mpaka leo. Ndio mpaka leo maisha yangu haya kabisa, sasa niingie katika kazi hizi, najitafutia mia mbili mia tatu kwa kazi ya kokota makopo. Kabla ya kuanza interview ulituambia kuhusiana na maisha yako kwa ufupi ilivyoenda mpaka ukajikuta umeingia katika swala zima la matumizi ya madawa ya kulevya. Utawaambia watazamaji wetu, ila kabla, mpaka sasa hivi unasema upo single? E, mpaka sasa hivi mimi nipo single. Upo single sawa. Una watoto wangapi? Na watoto wawili. Kwa mmoja yule mwanamke uliyemfumania na mwingine mwanamke mwingine. Yeah. Na yule mwanamke mwingine hukuona kama anastahili kuwa mke huyo ambaye ulizaa naye au ilikuwaje? Huyo wa kwanza kwa sababu nilishapanga nimuoe, ila sasa mimi kidogo nika niko bize bize, nikatoka kule, nilikuwa naishi naye Kigamboni, nikatoka Kigamboni nikajia huko huko, nikaja nikakaa kama wiki mbili, naenda kule baba yake yule mwanamke akaambia, bwana yule mwanangu kaolewa. Kaambia ah, inshallah eh, hayo nyinyi wazazi, mimi nasema kila laheri wa kwanza akaolewa, wa pili akaolewa, ukabaki single. Yule ambaye ulikuwa unamuita rafiki yako wa kike ambaye ulikuwa ukitoka naye usiku, yeye alikuwa naye kaolewa au alikuwa hajaolewa? Yule mwanamke hakuolewa. Mpaka sasa hivi yuko wapi? Mpaka sasa hivi yupo. Hajaolewa bado? Hajaolewa. Na mlikuwa marafiki, mnajuana? Eh, kitu gani kilikuzuia wewe kuona hata huyu basi kama rafiki yangu tunajuana, siri zake nazijua, zangu anazijua, pengine turekebishane sehemu fulani, alafu maisha yaendelee? Ah, sikuwahi kumwambia na wala yeye hakuwahi kuniambia. Hiyo kazi alikuwa anaifanya kashaacha au bado anaendelea? Hiyo kazi ameacha na naonana naye kila siku, ila yeye aniangalia sana mimi, acha na hii kazi. Kambia sawa, nitaacha. Yeye anafanya kazi gani kwa sasa? Sasa hivi yuko ana hoteli yake eh, anafanya shughuli zake na nini na nini, ila yeye mwenyewe aning'ang'ania hadi mimi nito niache hii kazi niende nikaishi naye, lakini mi bado sijakaa kufikiria. Ana watoto eh? Wangapi? Ana watoto watatu. Ilikuwaje wewe sasa ikaenda mpaka ukajikuta unaingia katika matumizi ya madawa? Nika kuingia katika matumizi ya madawa bwana. Siku hiyo nakumbuka natoka huku, sikumbuki ni siku gani, ila nakumbuka chanzo mpaka nikaingia katika nini ya madawa. Siku hiyo natoka huku usiku, narudi zangu nyumbani, kuna rafiki yangu wa kiume nimemkuta sehemu tu kakaa usiku. E, narudi pale bwana, vipi? Ah, fresh bwana sigara eh amba emnige amba eh smell. sasa kana fikiria smell. eh smell nini ah, sikuwe kama nani, nikachukua nikanavuta, nimevuta nimevuta nimevuta, baadaye nikaona ah, bwana, mshika sigara yako, namkabidhi ile sigara, kuna watu wananiona Waka, sa mimi naondoka nafikiria ile swala Rosemary, Rosemary, Rosemary, Rosemary ndo nini? Sikupata jibu. Akafika nyumbani nikalala. Kulivyokucha asubuhi, yule jamaa akaja bwana eh, vipi, fresh, una hela? Nikamwambia shingapi? Hayo yote nikazama, nikampa elfu kumi na namkabidhi ile hela kwanza, nikabidi nimuulize unachotaka kwenda kununua ni nini, ambia Rose Mary. Kaambia haya twende. Ah bwana, fanya shughuli zako, mimi naenda narudi. Nikamwambia sawa. tikaiela itumia shilingi elfu tano kweli, kafanya vile nilivyokuwa nataka, kaenda kachukua, karudi, akanipa tu chenji yangu, akunipa vile vitu alivyoenda kununua na kutaka mimi nijue, akanipa chenji upo, nikamwambia mi nipo, naingia ndani nafanya kazi zangu. Basi haya, ah, mimi naenda nyumbani huko nafanya nini, afu narudi. Nikamwambia saa utanikuta kwa. Nikaenda ndani kwao, kafanya yale mambo, akarudi. Kurudi akanigea kama bangi tu, kambea bwana, bangi. kambea ah, sawa. Nimechukua nikawa navuta sasa, nimevuta najiona tu kawaida siku, siku ile ya kwanza Nikakaa jioni, akanifuata bwana, twende wapi? ukachukua tena, tukaenda tukachukua. Sasa katika kwenda kuchukua, baadaye nikabidi nimwambie em, kwanza iko kitu nikione. Kuja kuiona na ikuta iko katika lailoni tu ni nyeupe ndio kabidi nimuulize hii nini ambayo rosemary rosemary inatengenezwaje tukabidi tutoke sehemu akawa anachukua nini nini hizi zigi na sigara na bangi kidogo, anachanganya, anamaliza, anawachukua kigaya, anaweka jikoni, anawasha moto, kishapata moto anakata, ila nasaga, unakuwa vumbi kabisa. akishamaliza pale ananyonyea, kishanyonyea apiga kibiriti, basi ndo tukawa navuta. Hapo ndipo nilipoingia katika madawa ya kulevi. ila haikuchukua muda sana, nikaja nikaja nikaondoka, nikaenda kukaa huko nilipokaa, nikaja nikaacha. Nilivyokaa kuacha kama, kama wiki mbili hivi, nikarudi huko, nikawa sasa situmii tena vile vitu e, eh, nikawa situmii mwenyewe, nafanya shughuli zangu mpaka kesho inavyokwambia, situmii. Namshukuru Mungu kwa sasa nimeachana navyo e, na sihitaji mwanamke kuoa, nitaoa e. Wanasemaga kuna kitu kinaitwa alosto na wanasema ya madawa huwa ni mbaya sana kwako ilikuwaje kwa kipindi ambacho una, unajaribu au unafikiria kuacha au uliacha kwa sababu ulikosa? Hapana, sikuweza kukosa. Niliacha tu kutokana na uamuzi wangu na nafsi yangu nilivyoona. Mimi natafuta hela, naungua juani, natumia nguvu zangu, nampelekea mtu hela hata. Emu hiki kitu, kwani nisijaribu kuacha? Kweli nikabidi niachane nacho. Nakumbuka niliwahi kuingia katika soba house moja, niliwakuta mule walikuwa wanalia sana wanasema hata tuonje kidogo kidogo. Sasa najiuliza, shangaa inakuwaje hii kitu. Ile kitu bwana, ukikosa siku moja ulali, yani kwana utagalagala, tumbo litakuuma, hata kujinyea unaweza ukajinyea, lakini ukipata ile unapona kabisa eh, ila alosto yake kiukweli, kwa mtu mwachaji kabisa, kusema mimi naacha ni siku tatu tu siku ya kwanza siku ya pili, siku ya kwanza utapata maumivu, siku ya pili utolala, siku ya tatu ndo unaanza sasa kujisikia kwamba mimi sasa binadamu. Kwa maana hiyo watu wengi wanashindwa kuacha kwa zile siku tatu za mwanzo zile. Eh, siku tatu tu zile za mwanzo ndo utapata maumivu lakini siku hizo zinazoendelea zote utakuwa mtu wa kawaida tena, kama ukinini utakuwa un, una tena habari na kama wewe mwenyewe nafsi yako. Ah, ngoja nirudie. Eh. Ni, ni mbinu gani wewe binafsi uliitumia ikakusaidia mpaka ukaweza kuacha kabisa? Mimi mbinu yangu nilikuwa natumia, nilikuwa nakunywa pombe kali kwa kunywa pombe kali, na vuta bangi kidogo eh, anapa, anapata eh, shida yangu tu nilikuwa ni kikubwa ni usingizi, ndio nikawa nafanya hivyo. Nilivyoona siku tatu hizi kabisa sasa na hivi vitu vingine niwe naacha, kaja nikaacha bangi, nikaacha kunywa pombe nikawa sasa ni mtu tu wa kawaida, watu wakiniona, ah, jamaa kaacha bwana vitu vyake, unaona nanawili, eh, unaona hivi eh. kweli Tangu uache kwanza una muda gani? Tangu niache yani na kama mwaka na. Mikakati gani umejiwekea kuhakikisha hautorudia tena? Mikakati niliyojiwekea kwa sasa hivi hapa nahitaji kuondoka tu. Uende wapi kufanya nini? Nahitaji niende Mwanza kwa dadangu nikaanze maisha mengine. Eh, basi. Kwa maana hiyo ukibaki hapa unahisi kampani zile au kitu gani ambacho kinaweza? Nadhani kibaki hapa ndo hivyo kampani, eh, kwa sababu huwa unatumia, mi situmii. Kwa hiyo mi siwezi kukaa kuangalia, lazima em, nigie sigara nipige mbili, ndo ile napiga mbili e, kesho sina au nacho ah, ukanionyesha ngoja niende mwenye sinajua hapa napouzwa, nachukua, nafahamu mambo yangu, ndo ile mtu najikuta unaanza sasa kidogo kidogo unajiwasha mwenyewe kidogo kidogo kidogo kidogo, matokeo yake ndio inaanza sasa kwa kama hivi. Yote hayo tumetupa mkasao. Kwanza nikupe pole kwa uliyopitia na pole sana. Ah, sana mtoto wa kiume, ila nachoomba wenzangu wanaotumia wapige moyo konde, hakuna kitu kilichokuwa na mwanzo wala mwisho kuna kitu kilichokuwa na mwanzo kikawa hakina mwisho hata siku moja. Kuacha kwako, kuacha kwako ni wewe mwenyewe, sio mimi kuja kukwambia he, muache. Ni wewe mwenyewe ukikala hivi, hiki kitu mimi nitatumia mpaka lini? Eh, nitakuwa nata, nitakuwa mimi kiasi gani? Natafuta hela nampelekea mtu kakaa, eh, mwenzangu anakula vizuri, eh, ananunua nguo eh mimi napata hela naenda nampelekea. Kula kwangu ndio wewe, maana nimeokota hiki, nimekula, si nimefanya. Ah. Ile ni wewe mwenyewe tu eh. Kini wewe mwenyewe ukishajiwekea kusema ah, mimi bwana napiga moyo wangu konde, sihitaji te tena basi eh, na kikubwa ni Mungu tu. Kikaa koma, Mungu dua, ah, inshallah Mungu anakujalia kwa muda wote ambao ulitumia, kwa muda wote ambao ulifanya matukio yote. Tuanzie kwenye matukio hayo, tunaamini ya ku, kama ulivyosema kwamba kumpiga mwanamke na adhabu yake tumeona kabisa, lakini kwenye matumizi haya ya madawa, sawa, uvutaji wa sigara e, umeitaja na, na bangi, ulishawahi kukaa ukaona kama kuna faida yoyote katika hilo? Hapana, kuna faida hata kitu kimoja hapo. Hakuna faida yoyote eh, zaidi ya hasara tu. Sasa wale wanaotumia unawaambia nini? Wale wanaotumia nawaombea, tena nawaomba kila leo au kila kesho wajitahidi, kama walikuwa wanavuta vitatu basi avute moja eh, unavuta leo, kesho uvuti, kesho kutu unavuta taratibu taratibu, utaacha na hata kama utoweza basi mi nitakupa mbinu jinsi za kuacha vile vitu. Cha kwanza unahitajika kwanza uwe muda wote mwili wako unaoga. Moja, hoga. Mbili, maji mwilini, maji mengi. Kunywa au kufanya kunywa, basi hiyo ndo dawa ya kuacha unga, kwa sababu unga ukiacha una unakumaliza nguvu maji mwilini unakuwa unapungukiwa, lakini ukiwa unakunywa maji mara kwa mara na kuoga, basi hivyo vitu uvisikii tena. Kwa maana hiyo, unatakiwa uoge kama mara ngapi kwa siku, kama mtu alikuwa mtumiaji wa sana? Kama hivi, labda nachukulia mfano, mimi natumia tuseme, si ndio? Eh, hapa natoka enda pale naoga nakaa nikishaona nimenyong'onyea kidogo, sina nguvu, naenda nachukua maji, naoga, maji ya kunywa. Sawa, mpaka sasa hivi haujaoa, umesema utaoa una unahitaji au unasubiri nini sasa ili kuingia kwenye ndoa, au ni mwanamke wa aina gani ambaye una, unahisi ukikutana naye mwisho wa siku tayari unaingia katika ndoa? Nahitaji mwanamke ni mwelewa, mpole asiwe na tabia mbovu. Mm. Basi hicho ndo ninachokihitaji kikubwa sana katika maisha yangu, nachomwambia anielewe. Basi eh, ndo hayo. Na utakuwa tayari utaacha kila kitu, kwa sababu unasema madawa umeacha, lakini unavyoonekana, unavyodai wewe mwenyewe kwamba pombe kama bado unaonja eh, vyote hivyo, yani kama atakubali mimi vyote, hata sasa hivi naacha yote. Nikushukuru sana kwa kushare nasi mkasa wako. Kama una chochote ambacho unatamani kukiongea na ulikuwa bado haujakiongea, ambacho unaamini kwamba uliambiwa sehemu au ulijifunza kutokana na maisha uliyopitia na unatamani kuwapa watu elimu hii ili na wenyewe wakajifunze zaidi? Mimi nawaombea wenzangu wachane na mambo. La kwanza la pili unga sistale pombe sistale bangi si, hmm. Tujitahidi mwene wazazi, wene ndugu, wene wapenzi, tujitahidi kuwa na wapenzi wetu karibu na kujibadilisha kimaisha. Mwanamke ukiwa naye, we mwangalie bwana, mke wangu leo tunafanya nini? Ah, tunafanya hivi. Yule ndo mwanamke wa kuishi naye eh, si chengine. Umesema pombe, unga, bangi vyote sio starehe. Starehe ni nini? Hapo mimi bado sijajua bado hujajua kwa sababu vyote tayari ushavitumia, afu huoni starehe? Ah, sijaona starehe popote pale, hujaona ah, popote popote. Kama kama mwanamke nishakaa naye naelewa mwanamke mwanamke uzuri wake wapi, ubaya wake wapi. Kwa yani sijaweka kitu hiki kusema starehe hiki au hiki starehe hiki, hapana, ile sio starehe. Nikushukuru sana kwa kutupa mkasa wako. Nikushukuru kwa wewe mkali na mjanja uliyekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mkasa huu. Sina la ziada, nikukumbushe tu mazuri tunaambiwa tuyabebe, mabaya tuyabwage. Usisahau kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza, Bofya subscribe kisha alama ya kengele, tuwe familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Naitwa Kelvin Shayo, tukumbushe ulikuwa naitwa Samson Ali. Samson Ali tunamalizana naye.